برحابها أعليت منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات قال إبراهيم عزيز قال جماعتها هجا إن شاء الله أمير دخوازن لسر كفر إعراضي بسكنن أف كفر إعراضي ده تمام قومي كو بريا مهاتنه رب عالم جوان رسول نبي نبیا شاندیه دوان دا موجود بیه کفر اعراض یعنی مرو ری خو جی اسلام ببره و بزیورینه یعنی جی مرو پشتا خوب دا اسلام و پشتا خوب دا قرآنه تمام قومي كو رب عالم لسر ری عرد شاندیه وان شریکا جی رب عالم را چه کریه رب عالم وصف وان چاخێ دك وام دبينن اوان قوما بتمامي او نبي ورسول كهاتنا جبونا وان جبونا هاتنە ژبوو ري ژبووە داوت او پشتا خوددانەوان وان قومك بیە هەنە قەوم مەجووسی بوونە ینی ئاگر پەرست بوونە هەنە قەوم ji stêrka îbadet dikirin hene qewm ji tev û o jî vê dikirin hinek qewm jî hebûn di dewra berîme de wan ra îbadet dikir her ki ibadet tiştekî dikirin Le ama evan tamamı qewma tiştê ku şerîkin di evana riye xwe Muhammed aleyhisselatu vesselam jî û ji pêxemberê din jî zîviran dibûn û pişta xwe dabûman Rabbê alemê di ayetê de wiha dibe وقال الرسول يا ربي إن قومي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا رسول جو أي ربي من أي ربي من أبي قومي من أبي ملتي من أبي قال لي من خش قرآن دور كير تركا قرآن كير وقرآن واهشت أبي قومي من قرآن دالقان دا ديوارا أبي قومي من حكم رب عالمی لسر تطبيق نكر أبي قومي قوم من آيتك وقرآن جمرا مرا رب عالمی شاندية لسرخ خو قبول ري ري ری خوش زیوراندن پشتا خدا أبي قوم من شرك و کفر و فجور و حرامی کرد اوی قوم من تشتك رب عالمی حلال كربو و حرام حرام كربونجي حلال كر يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا kavmimin Kur'an'ı terkir. Eveya küfreka gelekmezine gelibranı. Küfra her imazın kut kavmada mevcut biye ku terka Kur'an'ı kirine ku terka İslam'ı kirine u terka Muhammed aleyhissalatu vesselam kirine. Canna insan be kalbi hu terka İslam edike. Canna insan be ameli hu terka İslam edike. Canna ji insan be gotina xo be afa ahantina xo به خبردان خو ترکا اسلام که رب عالم د آیت کی دا وهاد بشه اوان کسی کو ج قلب خو به قلب خو اسلام ترک تکن فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بالنابي ربي تأسون دخم باش كوداري بكن ربي عالم دبي بناوی رب تأسون دخم کو حتانی اختلاف کی بکوه ناوان یا جی به هفدو بكذا پفچونه بکن كو او بحكم ترازي نبن او تنافا خدا نكن حاكم و قلب وان دا تن خوشيجي تنبه جبونا کرازی بونا حكم تبكن وحتاني بالتمامي تسليم دينه تا تسليم حكم تنبن اوان ايمان نانيه اوان ایمان نانی حتانی که حکم تا لسر خود تطبیق نکن و قبول نکن اوان انسان ایمان ناني فلا و ربک لا یؤمنون صون دخون به ناوی تا که وان ایمان نانیه حکم تا چیه محمد حکم وی کج قانون وی پیشتر تا قانونی هم قبول نکن اگر ای محمد ربی عالمت في آیتی داد به او حکمی که او قبول نکن وان ایمان نانیه هناك انسان دقلكو کو خودی ایمان ده حسب اینن ام دبینن کو لپی حکم بشرا حکم اوان کسی کو قانون الله پیشتر قانون داتین لپی وان دشن فلا وربك لا يؤمنون صون دخون بناوی تک وانا ایمان نانی حتی نی حکمی تقبول نکن مزبکن هناك انسان لميش روجي زكاة حج دقل كوفي عبادة تيننجي دقلبي وان دا مرضي ونخوشي هي كيف أوانجلميج روجيرا ناي ياجي رسول الله عليه الصلاة والسلام كسنة ويا مرفريه خبرده كيف أوانج سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رناي ياجي رسول الله عليه الصلاة والسلام قوتيه جلي فرال خكن كيف أوانج جلي فرال رناي ياجي آية رب عالمي آية رب عالمي قوتيه جبيرك را چارشو الخكن خو قريب دن کیفاوانش چارشه بیراش گری دابونا را نای یا جی رب عالم گوتیه پیرکو ظلام براد ناو هفدودا نرقصن حرامه کیفاوانش وان گوتنه رب عالم را نای دگل کد بی از مسلمانم دگل کد بی از خود ایمانم لید قلب ویدا نخوشی هیه جوان حکم رب عالم حزناکه رب عالم دبی پی دموقراتا نچن پی لایقا نچن پی او کسی که حکم رب عالم بردانه پی وان نچن دقل فياجي دقل بيوان دا حس كرنا أفاني إنسانا هي فلا وربك لا يؤمنون صندقهم بنابيتك وابانا إيمان نانينه أفانا نمسلمان دو برب العالمين يعني خو جي إسلامي جي قرآن دور كرنا قلي برانا إنسان قرآن را كرنا قرآن دبيقي أو تنهل سر مريا بيخواندين ياجي أو القبرستانا اول گورستانا خواندن جوی پیشتر قرآن خو انسان دادلقان دالقان دنه دیوارا گلی بران رب عالمت به ازویا خبون ناکن رسول گو گو اوی قومی من قرآن ترک کر رب عالمت آیت اکی داد به ایک قرآن ترک کن ایک قرآن ترک کن کنه قل اطیع الله والرسول ببيجي محمد جكيرا جد تمام إنسان ربيجي أطيعوا الله والرسول يتعاطى الله رسول الله بكن فإن تولوا أجركو بزيفرن أجركو ريه خجي بزيفرينن أو بشتا خبتن أبان آيتا فإن الله لا يحب الكافرين ربي عالمش كافر أحزناك إنسانك كو بشتا خبدا قرآني أبي كتابة ربي عالمي أوي إنسان ربي عالمي دبي أو أهل كفرية ولو كو بیش از ايمانم جی ولو كو بیش از اهلي از مسلمانم از خود ايمانم جي او اهل كفريه ان الله لا يحب الكافرين ربي عالم تجاري جي كافر حزناك رسول الله عليه الصلاة والسلام باش كو داری بکن وقتا کو چوبا خو اوي كتابا مبين جي انسان را ورن توحيده ورن تابعي اوي كتابي ببن اوي قرآن ببن Werin ji kanuna kanûna kanuna kabul nekin. Werin bêjin la ilahe illallah o tamamı pûtê demokratu û layîqa bişkînin. Werin bêjin la ilahe illallah. Bi la ilahe illallah fikr û aqîda demokrat û layîqa faşîst û komûnîsta biqedînin. Werin bên la ilahe illallah ku ev pûtê îrol ser riyê erdê hene Allah pêştir kanuna datînin ewan red bikin. Çahi Resulullah aleyhissalatu vesselam eve gotuna Kur'an'ı insan arabir, insana çıkır, insana hoş ve kitabı civan ayeti Resulullah aleyhissalatu vesselam şu an beje hudur kirin. Pişta hudane. Hatta hinek insan ben bu yaxistin güye hu jibuna ku Resulullah aleyhissalatu vesselam gohdari nekin. Hatta hinek insana zarukê xura, ji pîrekê xura, ji malbata gotun. ورن جوي خو بامبو بغني جبونا وين افان غوتني محمد عليه الصلاه والسلام سانكن ايرو جيالي برانا مسلمان دعوه توحيد كن دبن ورن قراني ورن كتاب دج فان ديمقراط ولايقه بردن افان اهل كفرنا افان الغورا نفسه خو ظلم وتعد وازيه الانسان ادكن ودخوازن لسر انسان حكمداري بكن مالداري وكولداري بكن دج بردن ورن بقرآن مبين مبین بگرن به وی کتاب بگرن که ام خلاص بفن بني رب العالم در حقیقه وان مشتك آداد بیت چه سبحان الله آيتك جلك مهمه فما لهم عن التذكرة معرضين چد بجوان که چاخی آیت رب العالم تي قوتن او خود دور دکن پشتا خود دن سلاوی مسلمانا چد بجوان كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة چاغێ و ئاەتێ ڕەبێ عالەمێ ژوان را تێ گوتن دەبێ قەی وەکا کەرێ چۆلانێ دراڤن ژایەتێ ڕەبێ عالەمێ ناخوازن گۆداری بکەن ناینێ با مسلمانە تەوحید و ئۆ ئیمانێ ناخوازن فەعم بکەن ناخوازن کو تکەس لە باوان لا اله إلا الله بێژێ چونکی ئەوزانن کو چاخێک و معنە لا اله إلا الله اوان انسان هین ببن ئەوێ تەختێ وان بشکێ ئەوێ قانونی وان بقەدن ئەوێ ماڵی وەش دەستێوان هەرن ji ber vêyekê gelî birana naxwazin naxwazin ku musliman bêjin em ji hukmê Rebbê alemê pêştir tu hukma qebul nakin. Îro evan insana helala kirine heram, içkî azade, qumar azade, faiz azade, divana şaxê ji insana ra dibêjî, insan dibe naxêr ew jî muslimanin. Na wallahî na wallah. ای کشدین محمد علیه و سلام پشتا خوب ده او جی بزیوره والله رب عالمت به ان الله لا يحب الكافرين رب عالمش كافرا حزناك او حتاني سرس بي بيجنجي مسلمان مز جي سرس بي حتاني ايفارج ايفارج حتاني سرس بي او بيجن ام مسلمان رب عالمش ورد به ناخر اون نمسلمان اون اهل كفرين او باش کوداری بکن كو ام جيفان تشتا ji insan ara dibin û dibêjin evê tewhîdê em dixwazin bigînin wan û em vê dawa îslamê pêk bînin hûn ê birênin eynî weka ku Rebbê alemê de ayetê de got weka kerê çolane e ku şêra dibînin o jê diravin ferret min qeswara diravin ji wan yanê dibê xeyr em ê wan bixwin dibê xeyr em ê tiştekî ji wan bikin naxêr Rebbê alemê dibê mümin evê kitabê bêjin em ji vê kitabê pêştir نت ته قانون کې قبول دکن نت ته کتاب کې قبول دکن نت ته فرمان کې او حکم کې قبول ناکن اوه کتاب رب مه رب ما جيج ما بياد خوازه جبر وی کې ګلی برانا ایکو اعراض اسلام بکه او خوش اسلام دور بکه یعنی يعني قران نه او په عمل نه کې رب عالم جرد به او اهل کفرنه حتى دا آيته كده وهاد بيجه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين كي خج قرآن مبين دور بك كي خج آية رب عالم دور بك بعمل لك ونخوينا او شيطان كي او او بفا هفالي وي حتاني روز قيامته او شيطان او بك اهل ضلالته ويحسبون انهم مهتدون او جزام بك كل سر هدايته او زن بکه کل سر هدایت حل بکی شیطان او دور کریه بنیرن دور کرنا جو قرآن لبا رب عالم پر مهمه و رب عالم بیا بو کفر تعبیر دکه ای کش قرآن ریه خو بزیف ری نو پشتا خو بده رب عالم جرد به او اهل کفریه چونکه او گوتنه رب عالمینه جبونا کیاتنه جبونا ما لسر مجی فرض و عینه کو انوی گوتنه رب عالمش خورا بکن گوهر بخن گوی خو ام تطبیق اوی وان حکم بکن گلی برانا رب عالم دایت کدن دا جگو چه ج اهل کج قرآن خدور دکه ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ويوم ونحشره يوم القيامه اعمى ونحشره يوم القيامه اعمى كي خج ذكري مدور بك يعني اش كي خدور بك امي حياتك جيانك طنق بدني ew ê dilê nerhet be û roja qiyamete jî em ê wî kor bikin heşirkirin em ê wî kor heşir bikin ew ê ya Rabbi, ez nekorbûm tu çima min îro kor dê heşirkirin ew ê Rabbê alemê bêje rast e til dünyayê nekor bûî lê tê li axiretê kor bûî çunkî ayetê min ji te hat tewhîd ji te hat ji te ra şirk û küfrê gotin ji te ra îman gotin te gohdariya wan nekir te wan ji bîr kir îro jî te hatî ji bîr kirin بني إيرو قوم مجي قوم مجي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قوم مجي أف قرآن تركري دبي قي أف قرآن أو لسر مريا تاني بيخوندن دبي قي أف قرآن لسر مزرا لسر غورستانا تيخوندن دبي قي أف قرآن د تعزيادة تاني تيخوندن نا خير شخد فانا دب أف قرآن ناي يخوندن أف قرآن جبونا إنسان زندي هاتية نمري جبونا إنسان ساغن جبونا اف إنسان بفي أفان آيات تطبيق بكن ربي العالمين شان دين نجبونا مريا يعني جبونا قبرستان غورستان هاتيه أفيا بالخاصة جبونا ما هاتيه قريب رانا جبر فيك ربي العالمين آدايتي دا قوشي فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين كيك خجي دور بك ونخوينا وبي عملنك او اهل كفريه ربي ربي عالم مجفي كفري دور بك قريب رانا ولو كي كان بين خدي ايمان جي كان قران نخوي نو في نشن ام دبن اهل كفري برا هيا مجيج ما هبه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ومضيت اعدو كالجواد بافقها مستثمر مثمرا برياضها أوقاتي